welcome to morning dose daily ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೋಲಿನ ಕಹಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಹಿ ಸವಿಯಬಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಿಟರ್ ಟಾಲಡೆಂಟ್ of defeat can taste the sweetness of victory